这期教你如何装傻诱敌，就假装自己很愚蠢的样子，然后呢， <laughs> 忽然啪一个高扫上去把对方爆头啊！我们演示一下这种感觉。现在呢，斜线切位过来，嘘嘘。看到了吗？特别快啊！很多人可能没懂啊，讲一下。一般来讲，比如我们在这种情况下，很多人做斜线切位，呃，斜线切位。那这个时候，很多时候大家的反应什么？我斜线切位，一样也面对你继续攻击。当然有两种可能，我斜线切位过来，他继续打我；但是有可能呢，斜线切位过来之后呢，我啪我撤出去。 但这个时候，其实你可以假装自己很蠢，也就是你看谢教练打我，他斜线切位，我假装我很笨，我没反应过来。看斜线切，哎，我就在待着，你看到了吗？很蠢的样子，看见了吗？然后这个时候我高扫，直接起，怎么起？我面对他是非常难起腿的正架，实际我是侧着站的。你要起腿，左腿不换步，再来一遍，蹦，嘣，看，直接甩出去，嘣，这种感觉，哇，这一下子踢到对方，如果没护头，以为四十五度踢不到他，我靠，完了，嘣。